жок сөздөр менен жаркырап күлүп турган жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай ocakta өбөк болуп ылдыйда жөлөк болуп туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп жолуксак кандай жакшы жолуккан кандай жакшы жолуксак кандай жакшы